che sennò sei fredda. Questo è il senso del

No, vabbè. Ho assolutamente bisogno di farmaciste. La situazione è piuttosto dura, io vi regalo una freddura, una freddura online che forse tu già sai, io già so, tu già sai che la saggerai.